Una joven yukpa llamada Ketra se internó un día sola en la montaña. Tenía que cumplir el ritual de la purificación, que corresponde a cada mujer cuando alcanza la edad en que su cuerpo ya está apto para la maternidad. Después de un tiempo en la selva, Ketra comenzó a aburrirse. No estaban ni sus hermanas ni sus amigas. No sabía cómo pasar el tiempo. Esa vez se apareció ante ella un joven de su edad. Ketra se asustó y quiso huir, pero por más que corriera y se escondiera en el monte, siempre lo encontraba frente a ella. Al ver que no podía escapar, dejó de correr y le preguntó al extraño, ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás por todas partes? ¿Qué quieres? Me llamo Kushna, dijo él. Te traigo alimentos para que calmes tu hambre. Toma lo que quieras. Ketra, con hambre y curiosidad, aceptó el regalo. Mientras Ketra comía, no pudo ocultar la curiosidad que le provocaban los objetos que veía. Así que dijo, ¡qué bonitos! ¿Qué son? Son cestas. Las hice yo mismo, dijo Kushna. ¿Quieres aprender a ser un igual? Debo estar sola, respondió Ketra. Y si mis padres se enteran que me ha visto alguien, me castigarán. Kushna la tranquilizó. No te preocupes, nuestro encuentro será secreto. Si ellos se enteran, jamás volveremos a vernos. Entonces la muchacha aceptó la proposición. Durante los siguientes días, Kushna enseñó a Ketra a hilar y tejer bellos tapices, telas, hamacas, cestas y esterillas. Eran de hermosos colores y muy bien terminados. Ketra estaba orgulloso de lo que había aprendido. Luego de un tiempo, a Ketra le había llegado la hora de partir. Triste porque debía irse, se despidió de Kushna. Él le recordó que no podía contarle a nadie lo que había ocurrido o no se volverían a ver. Cuando la joven regresó del retiro de la montaña, sus padres la notaron distinta. Se veía distraída y triste. Entonces sus padres le preguntaron por qué estaba tan triste. Ella trató de ocultarlo, pero al final les contó la historia de cómo había conocido a Kushna. Dijo que con él había aprendido muchas cosas y le mostró los bellos tejidos de colores que él le había enseñado a fabricar. Los Yukpa se sorprendieron y fueron con ella a buscar a Kushna a la selva. Recorrieron toda la montaña pero no lo encontraron. Tan solo vieron un pájaro pequeño de colores brillantes que lo seguía a todas partes. Y así fue como Kushna, el colibrí, le enseñó a la mujer Yukpa a tejer las telas para su propia ropa y hacer cestas, hamacas y esteras. La cestería Yukpa es un arte ancestral. De madre a hija se ha enseñado cuáles son las plantas que sirven para cada tejido, cuándo deben ser cortadas, cómo se crean las piezas utilizadas desde el tiempo de los atancha,